Barnoota dursinaa, dursinaa meeshaa jajjiramaa. Jalli sana buusaa, gaarii ni jaallatee, kan jitti gonfatee. amma bal'atee bu'uura eegalee barnoota fedhii addaa yaa'insa idilee deebii kaafoo gummaa.